እንግዲህ በመቀጠል ራዕይ 13ን ትንሽ እንግዲህ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ወደ መጨረሻው ጣሪያ ወደ ቁጥር 18 የአውሬውም ቁጥር 666 ነው ተብሎ ወደ ተጻፈው ለመሄድ ከራዕይ ከዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ተነስተን ዳንኤል ምዕራፍ ሰባትን ነካ አድርገን አስሩ ቀንዶችና አስሩ ጣቶች በአንድ መንግስት አገዛዝ ስር እንደነበሩ ባለፈው ለማየት ሞክረናል። አሁን ራእይ 13ን እንግዲህ ራእይ 13ን ሁላችንም እንድናነባው ጠይቃለሁ። አሁን ራእይ 13 ቁጥር አንድ ላይ እንዲህ ይላል፣ አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ፣ አስር ቀንዶችና ሰባት ራሶችም ነበሩት ይላል። እና አንድ አውሬ ይላል። አውሬ የሚለውን እንተነትነዋለን። አውሬ ነው። ሰባት ራሶች አሉት። ሰባት ራስ ምንድን ነው? ራስ የሚለውን እንተረጉማለን። ሰባት የሚለውንም እንተረጉማለን። አስር ቀንድ ቀንድ ምን ማለት ነው? ራስ ምን ማለት ነው? ጣት ምን ማለት ነው? በደንብ አውዱን ባለቀቀ የመጽሐፍ ቅዱስን ዋነኛ ሀሳብ content ባለቀቀ መንገድ ነው መተንተን ያለብን። አውሬ እንግዲህ ይሄ አውሬ ዝም ብሎ ያለ አይደለም። እዚህ ጋ ምን ይላል? ቀጥሎ ባለው ከቁጥር ሁለት ጀምሮ አውሬው ይሄ አውሬው ነብርን፣ ድብን፣ አንበሳን ይመስል ነበር ይላል። አውሬ ነው ግን ማንን ይመስላል ይላል? ነብርን፣ ድብን፣ አንበሳን ይመስላል ይላል። ይሄ ማለት በዳንኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 7 የተጠቀሱትን አራት ከተጠቀሱት አራት ነገስታት ውስጥ የመጀመሪያዎቹን አሁን ለምሳሌ አንበሳው የባቢሎን መንግስት ነው። ድብ ሜዶንና ፈርስ ነው። ነብር የግሪክ መንግስት ነው። የሚቆረጣጥም በብረትና ሸክላ የተመሰሉ ደግሞ የሮም መንግስት ነው። እነሱን ይመስላል ነው። ልብ በሉ አውሬ ነው። ግን ነብርህን ድብን አንበሳን ከመሰለ ነብሩ ድቡ አንበሳው ማን ነበር ብለን ስንጠይቅ የራሳቸው ገዢ፣ የራሳቸው የፖለቲካ መሪ፣ የራሳቸው አስተዳዳሪ፣ የራሳቸው ንጉስ የነበራቸው አገሮች፣ ክልሎች ክልሎች ብሎክስ እንደምዱ በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ነው እና በወርቅ በብር በነሐስ በብረት የተመሰሉ ነገስታትን ነው የሚያመለክተው። ይሄ ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 38 እስከ 45 ስንመለከት የባቢሎን ገዢ ናቡከደነጾር ነበር። አሁን ወርቁ አንተ ነህ አይደለም የሚለው ዳንኤል ሲተረጉምለት ወርቁ አንተ ነህ አለው። አንተ የሚለው የባቢሎንን መንግስት ቀጥታ ያመለክታል። ገዢዋን ናቡከደነጾርን ቀጥታ ያመለክታል። በናቡከደነጾር ስር ያሉትን መተተኞች፣ ሟርተኞች፣ አስማተኞች እነዚህን ሁሉ ያመለክታል፣ ይጠቀልላል ማለት ነው። ራእይ 17 10 ላይ ሰባት ደግሞ ነገስታት ናቸው አይደለም የሚለው ሰባት አንድ አውሬ ይላል። ሰባት ራሶች ሲል በዚሁ መጽሐፍ ቅዱስን በመጽሐፍ ቅዱስን ተረጉመው ራእይ 17 10 ላይ ሰባት ራሶች የነበሩት ሲል ሰባት ነገስታት ክልል ያላቸው ነገስታት ማለት ነው። እንግዲህ አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ አየው ባህር የሚለው ህዝብን ያመለክታል። በጣም ብዙ አሁን ወደ ታች ቁጥር 11 ላይ አንድ አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ ነው የሚለው። ይሄ ግን ቁጥር አንድ ላይ ያለው ከባህር ነው የወጣው። ባህርና ምድርን ስናነጻጽራቸው የሶስት አራተኛና የአንድ አራተኛ መጠን ልዩነት ነው ያላቸው። ከብዙ ህዝብ የሚወጣና ከትንሽ ክፍል የሚወጣ ለማለት ነው። ይሄንን ነው የሚያመለክተው። እንግዲህ አሁን ልብ በሉ ቁጥር ራይ 13 ቁጥር 18 ላይ ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና ይላል አይደለም? ቁጥሩ ይሄ አውሬው ምን ነበረው ይላል ቁጥር ነበረው ይላል። ያ ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነው። ቁጥሩ ስድስት ስድስት ስድስት ነው ሲል ሰው ውስጥ ያለውን የ electrons፣ protons፣ neutrons እና ይሄ ሰው ያለውን የካርቦን መጠን ነው indicate የሚያደርገው። ይሄ እዚህ ጋር ይሄ አውሬ የተባለው እንስሳ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ክስተት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለብቻው system አይደለም። system አለው ግን ካርቦን ስንመለ electrons ስድስት ካርቦን አለው፣ neutrons ስድስት ካርቦን አለው፣ protons ስድስት ካርቦን አለው። እነኚህ አተሞች በእኛ ሰውነት ውስጥ ያሉ ናቸው። ሰው ነው፣ አተም አለው፣ protons electrons አሉት፣ ካርቦን አለው ለማለት ነው ወገኖች። እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ አያቸው። አውሬ ስለተባለ እንደው ዝም ብሎ በቃ ይሄ በአንበሳ ስለተመሰለ አንበሳ ነው ለማለት አይደለም። ሰብእና አለው ማለት ነው። አስር ቀንዶች ሲል እነኚህ አስር ቀንዶችም አሁን ራእይ 17 ቁጥር 12 ላይ ስንመለከት አስር ነገስታት ደግሞ ናቸው ይላል ዳንኤል ሁለት ከ41 እስከ 43 ስንመለከት አስሩ ጣቶች አስር ነገስታት ማለት ነው። ግን ራእይ ላይ ያሉት ገና ንግስትነትን አልተቀበሉም። አስሩን ብሎክስ አሁን ስንመለከታቸው ገና ወደፊት የሚቋቋሙ ናቸው። እነኛ አስሩ እነማን ናቸው ተብሎ ሲጠየቅ እንግዲህ የአውሮፓ ማህበረሰብ አስራ ሁለት አልነበሩም አንድ ጊዜ ሲወጡ ሲገቡ እነሱን ነው የሚወክለው የሚሉ አሉ። አስሩ የዓለም ብሎክስ ናቸው የሚሉም አሉ። ሁሉንም ነው የሚወክለው ብለው የሚናገሩ ሰዎችም አሉ። ግን ይሄ አስር ምናልባት አሁን የሚያደላው አስር ብሎክስ ይሄ አውሬው ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቅ አይደለም የሚለው እና በጣም በጣም smart የሆነ አገዛዝ ክፋት ያለበት smarticism በጣም ረቂቅ የሆነ መስህብ ያለው አገዛዝ ነው። ምክንያቱም ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 23 ላይ እንቆቅልሽ ፈቺ ይለውና ፊቱ ጨካኝ ንጉስ ይለዋል። የሚገርም ነው በእውነት እንዲህ አይነት መሪ እግዚአብሔር አይስጥ። ከላይ ከላይ ሲታይ በቃ ሰለሄ መለሄ የሆነ በቃ ከላይ ሲታይ ደግ፣ መልካም፣ ቆንጆ፣ ውብ የመሰለ ልክ ምሳሌ ውስጥ በአፉ ብላ ጠጣ ይልሃል፣ በውስጡ ግን ሰይፍ ይዟል እንደተባለ ማለት ነው። እና ይሄ እንቆቅልሽ ፈቺ ነው። ዓለምን ይገዛል ተብሎ ስለሚታሰብ የዓለምን አንዳንድ ሰዎችንም ያንበረከካቸዋል ተብሎ ስለሚታሰብ የሚዋጉትም እንዳሉ ነው። የቀድሞቹን የሮም ግዛት ነው የሚገዛውም የሚልም ሀሳብ አለ። ለማንኛውም ብሎክስ ናቸው ብሎ የሚተረጉሙ አሉ። እንግዲህ አሁን እኔ ወደዚህ ማደላ ይመስለኛል፣ ግን እዚህ እየመረመርኩ ነው። ለምሳሌ ብሎክዋን የሚባሉ countries block one countries በምድብ አንድ ውስጥ ያሉ ሀገሮች ካናዳ እና ሰሜን አሜሪካ፣ ሁለተኛው block ምዕራብ አውሮፓ፣ ሶስተኛው block ጃፓን፣ አራተኛው ምድብ አውስትራሊያን፣ ኒውዚላንድ፣ ደቡብ አፍሪካና እስራኤልን እንዲሁም ፓስፊክ ደሴቶችን ይይዛል ይባላል። አምስተኛው ምስራቅ አውሮፓን ይይዛል። ስድስተኛው ላቲን አሜሪካን፣ ሜክሲኮን፣ ደቡብ ማዕከላዊ ደቡብ አሜሪካን ይይዛል ይባላል። ሰባተኛው ምድብ ወይም block የተባሉ ሰሜን አፍሪካን፣ መካከለኛ ምስራቅ፣ ሙስሊሙን ህብረተሰብ፣ ስምንተኛ ማዕከላዊ አፍሪካን፣ ዘጠነኛ ደቡብና ደቡብ ምስራቅ እስያንና መጨረሻ አስረኛ ማዕከላዊ እስያን ናቸው የሚሉ አሉ። ለማንኛውም ይሄ ራሱ ታሪክን ታሪክ ራሱ የሚመሰክረው ስለሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ከመምጣቱ እኛ ከተነጠቅን በኋላ ይገለጣል። የአውሬው የመግዛት ኃይሉ ምን ያህል እንደሆነ እንግዲህ ራእይ 13 አንድ መሰረታዊ ነው። አንድ አውሬ ከባህር ከህዝብ መካከል ሲወጣ አየሁ ይልና ድብን ነብርን ይመስል ነበር ሲል የቀድሞውን ይሄ ይሄ ገዢ የቀድሞውን የሮም አገዛዝ የቀድሞውን የግሪክ አገዛዝ የቀድሞን የባቢሎን አገዛዝ ይመስል ነበር ማለት ነው። እንደገና ጣት የሚላል አስር ጣቶች አስር ቀንዶች አይደለ የሚለው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንግዲህ ቀንድ ምንድን ነው? ጣት ምንን ነው የሚያመለክተው ብለን ስንል ይሄ ሉቃስ 11 20 ላይ እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን ማስወጣ ከሆንክ አይደለም ያለው ጌታ ኢየሱስ። ጣት የገዥነትን፣ የሀያልነትን፣ የብርታትን ያመለክታል። ረጋጭነትን ያሳያል። ደግሞ ጉልበት አለ። አሁን አንዳንድ ሰው ጣቶቻቸው ሲቆረጡ እንዴት አሁን እኔ እድሜ አሁን ወደዚህ ደረጃ ስደርስ በአንድ እግሬ ቆሜ ስፖርት ስሰራ <laughs> ድሮ ቀጥ ብዬ በአንድ እግሬ ቆሜ የነበረው አሁን ወዲያ ወዲህ እላለሁ። ምን ነካኝ እስክል ድረስ ማለት ነው። ጣት የብርታት ምልክት ነው። ሉቃስ አንድ 24 ላይ ከጣት ጋር በተያያዘ አለ መሳፍንት አንድ ከቁጥር ሶስት እስከ ሰባት ስትመለከቱ እስራኤላውያን አዶኒ ቤዝቅ የተባለውን ንጉሥ አባረው የያዙት አይደለም የሚለው እና ከያዙ በኋላ ይህ አዶኒ ቤዝቅ የተባለው መሪ የእጆቻቸውንና የእግሮቻቸውን አውራጣቶች የተቆረጡበትን ሰባ ነገስታት እንደነበሩት ይናገራል። እስራኤላውያን አባረው ከያዙት በኋላ ይሄንን ሰው እጆቹ ጣቱ የእጆቹና የእግሮቹን ጣቶች ቆረጡት ብሎ ይናገራል። የዚህ አዶን ቤዘቅ አሁን ምን አለ? ይህ አዶን ቤዘቅ የእጆቻቸውና የእግሮቻቸው አውራ ጣቶች የተቆረጡባቸው ሰባ ነገስታት ከገበታዬ ስር ፍርፋሪ እየለቀሙ ይበሉ ነበር። በእነርሱ ላይ የፈጸምኩትን ግፍ ዛሬ እግዚአብሔር በእኔ ላይ መልሶ አመጣብኝ ይላል። በጣም የሚገርም ነው። መሳፍንት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ሶስት እስከ ሰባት ሄዳችሁ አንብቡት። ይታያቸዋል። በጣም እንዶ አይገርማችሁም? በታሪኩ ሰባ ነገስታት እኮ ነው የሚለው ይሄ ሰው ሰባ በሙሉ ነገስታቶቹን ሲማርክ ይሄ በጣም ተዋጊ ንጉስ ነው ማለት ነው። ያዶኒ ቤዘቅ ይዋጋል፣ ይማርካል፣ ጣቶቻቸውን ቁርጥ ይዋጋል፣ ይማርካል። ጣቶቻቸውን ቁርጥ። ለምንድነው ጣቶቻቸውን የሚቆርጠው? ምክንያቱም እዛ ጋር የ strength የብርታት ማዕከል ስለሆነ ማለት ነው። አያቸው እና የአውሬው መንግስት በአስር ጣቶች የተመሰለው power ኃይል እንዳለው ለማመልከት ነው። ቀንድ ደግሞ ተመሳሳይነት ነው። የንጉስነትን የመሲህነትን አሁን ቀንድ ከፍ ከፍ አለ ብለን እንደምንዘምረው የመሲሁን ቀንድ ከፍ ከፍ አደረገ እንደተባለው አዳኝነትን ማቴዎስ 1 71 ላይ የመዳንን ቀንድ አስነስቷል አይደለም የሚለው እሱን ያመለክታል። ራስም ራእይ 1912 ላይ በራሱ ላይ ብዙ ዘውዶች ነበሩት አይደለ የሚለው ራስ የንጉስነትን፣ የገዥነትን፣ ስልጣንን፣ ከፍታን፣ ሀያልነትን፣ ብልህነትን፣ ጥበኛነትን ተንኮለኛነትን፣ አገዛዝን፣ የበላይነትን ያመለክታል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ አንድ አውሬ ሰባት ራሶች ነበሩት፣ አስር ቀንዶች ነበሩት ብሎ ሲናገር አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚያመለክተው? ምንድን ናቸው እነኝህ ሰባት ራሶች? እናያቸዋለን። አንድ በጣም ልናተኩርበት የሚገባን ነገር ቁጥር ሶስትና አራት ላይ ምድርም ይሄን አውሬ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ ተደነቀ አውሬው ለአውሬው ዘንዶ ዘንዶ ለአውሬው ስልጣን ሰጥቶታልና እሱን ሊዋጋው ማን ይችላል እያሉ ሰገዱለት ብሎ ይናገራል። እሺ አሁን እውነት መርማሪ የሆነን የእግዚአብሔር ሰዎች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ልናተኩርበት የሚገባው ነገር ምንድ ይሄ አውሬ ይሄ አውሬ ትልቁ ጥያቄው የመጀመሪያ ጥያቄው ምንድን ነው? ተብሎ ቢጠየቅ የስገዱልኝ ጥያቄ ነው። አሁን ራእይ አራት አምስት ስድስት ላይ አምስትና ስድስት ላይ ስንመለከት በሰማይ የሚያድሩትን ሊሳደብ እግዚአብሔር ሊሳደብ አፉን ከፈተ አይደለም የሚለው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት አራት ላይ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተቀምጦ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል ይላል። ከስድቦች ሁሉ አንድ ማንነት፣ አንድ ግሩፕ፣ ቡድን፣ አገር በእግዚአብሔር ላይ ሲነሳ የመጨረሻው የመሳደቢያ ቋንቋው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት አራት ላይ የተጠቀሰው ነው። ምን ይላል? እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። ቤተ ክርስቲያንን አይመለከትም፣ ቅዱሳን መላእክትን አይመለከትም። ከርኩሳን መላእክት ጋር ይደበላልቃቸዋል። እና ምንድን ነው ጥያ አሁን ራእይ ራእይ ምዕራፍ አስራ ሶስትን ከቁጥር አንድ ጀምራችሁ ስታነቡ ቁጥር 3 አራት ላይ ቁጥር ስድስት ላይ ቁጥር አራት አስራ አምስት ላይ ስንመለከት ለአውሬው የማይሰግዱትን ይላል የማይሰግዱትን ሊያስገድላቸው ይላል። አያችሁ፣ ምስሉ እንዲናገር እስትንፋስ ተሰጠው ይልና ለአውሬው የማይ ለምስሉ የማይሰግዱትን ሊያስገድላቸው ይላል። ልብ በሉ፣ ይሄ አንድ አውሬ እግዚአብሔርን የሚሳደብ ማደሪያውን የሚሳደብ ስሙን የሚሳደብ አውሬ ትልቁ መሻቱ ፍላጎቱ ምንድን ነው? ብትሉ I am God you have to worship him እኔ አምላክ ነኝ አምልኩኝ። በቃ period ይሄው ነው በቃ ነገሩ። እቺን ነገር ያዙ። ይሄ ስገዱልኝ የሚለው አውሬ ግን እንዲሁ ተራ አውሬ አድርጋችሁ እንዳትመለከቱት አደራ እላችኋለሁ። ይሄ አውሬ ይሄ አውሬ ሰባት ራሶችን የሰባት ራሶች መንፈስ የነበረበት አውሬ ነው። ልብ በሉ። ወደፊት ደግሞ የአስሩ ቀንዶች ቅድም ብሎ ካልኳቸው አይደለም የነሱ ሁሉ ክብር ማለት ነው። እላው ላይ የተከመረበት የትዕቢተኞች ትዕቢተኛ ማለት ነው። አባቱ ሰይጣን ነው እኮ በሉል እመሰላለሁ ያለው ሰይጣን የሰይጣን ልጅ ማለት ነው። ልብ በሉ። አሁን ከሰባቱ ራሶች ውስጥ የመጀመሪያው ራስ ግብፅ ነው። ግብፅ ንስር አንበሳን ይመስል ነበረ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናነብ ግብፅ ንስርን ይመስላል፣ ዘንዶን ይመስላል። እዚህ ላይ የሰባቱንም የስድስቱን በተለይ የስድስቱን ታላላቅ አገሮች በአለ ያኔ በገዙባቸው ካርታዎች ላይ ይሄንን ምስሉን ፎቶ picture picture ኡን እንድታዩታላቸው አሁን በስክሪኑ ላይ የምታዩት የነዚህ የስድስት ነገስታት አሁን የግብፅ ንጉስ በንስር የግብፅ መንግስት በንስር በዘንዶና በአዞ ተመስሏል። ዘንዶ ዘንዶ የሚገርም ፍጥረት ነው። ላም ላይ ተጠምጥሞ ዘንዶ ላም ላይ ተጠምጥሞ የላሟን ወተት እንዳትንቀሳቀስ አድርጎ ላሚቱን ወተቷን ጥጥት አድርጎ ጠግቦ ከላሚቷ ላይ የተነሶ መሄድ ማለት ነው። የዘንድ የግብፅ መንፈስ ማለት የዘንዶ መንፈስ ማለት ነው። ሌላው ላይ የሚጠመጠም ልክ ፈርዖን በእስራኤል ላይ አራት መቶ ሰላሳ ዓመት እንደተጠመጠመባቸው አሁን ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ አሁን ግብፅ ከአንድ ሺህ አራት መቶ ዓመት በላይ ነው በኢትዮጵያ ላይ የተጠመጠመችው በስመ አባይ ማለት ነው። መተተኞቹ፣ ሟርተኞች፣ የተለያዩ ሰዎችን የተለያዩ የስህተት አሰራሮችን በመላክ በኢትዮጵያ ላይ ተጠመጠመች እንደ ዘንዶ ማለት ነው። አዝናለሁ ይህን ስናገር። መቼም እንዲህ አይነት ዶክተር ዳንኤል ክንዴ ዘ ፋይቭ ዳይሜንሽንስ ፎር ዘ ኮንፍሊክት ቢትዊን ኤሪትሪያ አንድ ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ላይ ጽፈውት ግብፅ በኢትዮጵያ ላይ የሰራችው ግፍ እንዴት እንደተጠማጠመች ማለት ነው እስካሁን ያሳያል እና የመጀመሪያው ራስ አውሬው የያዘው ራስ የግብፅ መንፈስ ነው። የግብፅ መንፈስ ማለት ነው እስራኤላዊ የሆነውን እግዚአብሔርን አምላኪዎች ጉልበት የሚበዘብዝ የሚረግጥ፣ የሚደፈጥጥ ማለት ነው። ይሄው ነው በቃ ታሪክ እኮ ነው። ይሄ መንፈስ ወደፊት በሚነሳው ላይ አለ ማለት ነው። ክርስቲያኖች እንግዲህ ነቃ ልንል የሚገባን አሁን አውሬው ወደፊት ሲመጣ ለክርስቲያን የሚራራ አሁን ክርስቲያን መብቴ ነው መብቴ ነው መብቴ ነው እያላችሁ ስትጮሁ በቃችሁ፣ ተጠንቀቁ። አዎ የመጀመሪያ ይሄ አውሬ ማለት ምድር ሁሉ እንዲሰግዱለት የሚፈልገው I am God አይደለም ይል የነበረው ፈርዖን አምላክ ነኝ ነው የሚለው። ሁለተኛው ራስ አሶር መንግስት ነው። አሶር በአንበሳ ተመስሏል። እዚህ ካርታው ላይ እንደምናየው አንበሳ፣ በላተኛ፣ ቆርጣሚ፣ በጣም ዘሎ ጉብ የሚል ጉልበተኛ ማለት ነው። ኢሳያስ 36 እስከ 37 ስትመለከቱት የአሶር ገዢ የነበረው ሰናክሬም ትዝ ይላቸዋል። ጉልበተኛ በቃ በህዝቅኤላ ሲፎክርበት ይሄ እግዚአብሔር ያደንናል ብላችሁ በከንቱ እንድትታመኑ አድርጋቸው እጅህ ለእኔ ስጥ የሚል ማለት አይደለም። የኤርሚያስ 50 ከ17 እስከ 20 ላይ ተመልከቱ። እስራኤል የባዘነ በግ ነው፣ አንበሶች አሳደዱት። መጀመሪያ አሶር ንጉሥ በላው፣ በመጨረሻ የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነፆር አጥንቱን ቆረጠመው። ስለዚህ የሰራዊት ጌታ የአሶርን ንጉሥ እንደቀጣሁ እንዲሁ የባቢሎን ንጉሥ ምድር እቀጣለሁ በዚያ ዘመን በዚያም ጊዜ እግዚአብሔርን የእስራኤልን በደል የይሁዳንም ኃጢአት ይፈልጋል፣ ምንም አይገኝም ብሎ ይናገራል። ይታያቸዋል። እስራኤልና ማነው አሶርና ግብፅ እስራኤልን የሚቆረጣጥሙ ማለት ነው። አሁን ወደፊት የሚመጣው አውሬ ቤተ ክርስቲያንን የሚቆረጣጥም መሲህ እሆንሻለሁ ብሎ ከእስራኤል ጋር የአንድ ሱባኤ ቃል ኪዳን አድርጎ ህዝቧን የሚበታትን ማለት ነው። እንደሱ ማለት ነው። ሶስተኛው ባቢሎን ነው። የባቢሎን ንጉስ ዳንኤል 7 ከ3 እስከ 4 ሕዝቅኤል 17 እና ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ላይ ስንመለከት የባቢሎን መንግስት በአንበሳ በነጣቂ ንስር በወርቅ ተመስሏል ማለት ነው። ወርቁ አንተ ነህ ሲለው በጣም በጣም የሚኮራ ማለት ነው። ኩራተኛ ነው። ባቢሎን ማለት ስገዱልኝ። እንግዲህ ባቢሎን ታያላችሁ አይደለም? ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ሶስት ላይ ስትመለከቱ በቃ እግዚአብሔር ሰባት ዓመት አይምሮ ለውጦ ወደ እንስሳነት የለወጠው ትቢተኛ እቺ ታላቂቱ ባቢሎን ለራሴ ክብር አሁን ስለ ባቢሎን ባወራላችሁ ትደነቃላችሁ። በታሪክ በውሃ የተከበበች በጣም ልዩ ቤተ መንግስት እኮ ነች። በጣም የሚደንቅ የሚደንቅ የሚደንቅ በውሃ የታጠረች በውሃው ዙሪያ ላይ ማማዎች ያሉባት ከተማ እኮ ነች። እና ታላቂቱ ባቤሌን ለግርማ ክብር ትሆን ዘንድ ያሰራኋት በጉልበቴ ብርታት የሚል ምንም ለእግዚአብሔር ዋጋ ማይሰጥ ማለት ነው የባቢሎን መንፈስ። ሐሰተኛው ክርስቶስ ወደፊት ሲመጣ እኛ የምናመልከውን እኛ የምንሰግድለትን አምላክ የምን አምላክ ነው አያም ጋድ የሚል ማለት ነው። ምንም ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጥ ማለት ነው። ክርስቲያኖች ይሄንን እውነት ፈላጊዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ደም ኃጢአታቸው የታጠበ ቅዱሳን ይህን በደንብ ልታውቁ ይገባል። ሌላው አራተኛው መንግስት የሜዱንና የፋርስ መንግስት ነው። የሜዱንና የፋርስ መንግስት በአውራ በግና በድብ እንዲሁም ደግሞ በርቀት ኤርሚያስ 50 ላይ በአንበሳ ተመስሏል። ይህ ድብ ማለት ብዙ ጉልበተኛ አይነት type አንዳንዴ ሲነሳበት ጉልበት አለው ግን የሚረብሽ ነው። ብዙ እንደነ አንበሶች ጉልበተኛ አይደለም፣ አውራ በግ ነው። ፊት ለፊት ነው ነገረ ስራ ሁሉ ማለት ነው። በዛ የሚመሰል ነው። ሀብት የበለጠገ ነው። ስስታም ነው ግን ይሄ ድብ ከስስታምነት ጋር ኢሳያስ ሃምሳን ከ13 ጀምሮ ጉልበተኛው እንዳንበጣ እንደሚበዘበዝ ይነገራል። በአጥፊ ነፋስ የተመሰለ ነው። ይሄ እንደ መዶሻ በእግዚአብሔር መዶሻም የተመሰለበት ጊዜ አለ። ኃይለኝነት አለ፣ ጨካኝነት አለበት። ኢሳያስ 51 ላይ ስንመለከት ሌላ አምስተኛው መንግስት እዚህ ጋር አምስተኛው ራስ የግሪክ መንግስት ነው። በነብር በአውራ ፍየል ተመስሏል። በተለይ ዳንኤል ውስጥ እንግዲህ ይህንን ምዕራፍ ሰባት ላይ ስምንትም ላይ ስንመለከት ዳንኤል ምዕራፍ ሁለትም ላይ አለ የሚቆረጣጥም ይለዋል። በቃ ቦጫቂ ማለት ነው። አጥንት የሚቆረጣጥም ብሎ ይናገራል እዛ ጋ። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሜዶንና ፋርስ በበግ ተመስሏል። ግሪክ ደግሞ በፍየል ፍየልና በግ ሲዋጉ አስተውላችኋል። በግ ወደ ኋላ ኢልና ወደ ፊት ተንደርድሮ ሄዶ ነው የሚመታው በግ። ፍየል ግን በሁለት እግሮቿ በኋላ እግሮቿ ትቆምና ወደ ላይ ብላ ወደ ታች ትመታለች። አያቸው። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት የውጋ ታክቲክ ያገኙት? nature ኣቸው ነው መቼም በጣም የሚገርም ነው። ግን የግሪክ መንግስት በጣም ትዕቢተኛ አሁን ወደፊት ከሚነሱት አንዱ ነው። ቁስሉ ከሚፈወስለት ውስጥ ራእይ 17 ላይ የተጠቀሰው ይሄ የግሪክ መንግስት እና ቦጫቂ ነው፣ ኃይለኛ ነው፣ በቃ ቆርጣሚ ነው። ወደ ላይ ይዘልና እግዚአብሔርን ይሳደብና ወደ ታች ወደ ጎን ደግሞ የሚመታ ማለት ነው። እነዚህን ተመልከቱ። ይሄ አውሬው የሚመጣው አውሬ ማለት ወደፊቱ አውሬ ነብርን ይመስላል አውራ ፍየል ከሆነ ግሪክን የግሪክ ባህሪ አለበት ማለት ነው። ድብን ከመሰለ የሜዶና የፋርስ መንፈስ አለበት ማለት ነው። አንበሳን ከመሰለ የአሶርና የባቢሎን እንዲሁም የግብፅ መንፈስ አለበት ማለት ነው። እንግና ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ አውሬ ብለን ስንል አውሬው ብለን ስንል በራእይ 12 ቁጥር 3 ላይ አንድ ቀይ ዘንዶ ይገርማቸዋል በደንብ ተመልከቱ። ይሄን ነው ራእይ 123 ላይ አንድ ቀይ ዘንዶ በሴቲቱ ፊት ቆማ ልጇንም ይበላ ዘንድ ብሎ ይናገራል። አንድ ቀይ ዘንዶ ሰባት ራሶችና ሰባት ዘውዶች፣ ሰባት ራሶች፣ ሰባት ዘውዶች፣ አስር ቀንዶች የነበሩት ይላል። ይሄን የሚለው ራእይ 12 ቁጥር 3 ላይ ራእይ 13 ቁጥር አንድ ላይ ግን አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ ይልና ሰባት ራሶች ይቅርታ አስር ቀንዶች ነበሩ ይችላል። ይታያቸዋል። ራእይ ሁለት ውስጥ ቀይ ዘንዶ ቀጥታ የሚያመለክተው ዲያብሎስን ነው። ከሶስቱ የሴጣን ስላሴዎች ከሶስቱ የሴጣን ሶስትዮሾች ውስጥ ራእይ 16 ቁጥር 13 ላይ ከዘንዶ ከአውሬው ከሐሰተኛው ነቢይ አፍ ሶስቱ ጓጉንችሮች የሚመስሉ ርኩሳን መናፍስ ወደ ዓለም ሁሉ ነገሥታት ሲወጡ አየሁ ተብሎ እንደተጻፈ ቀይ ዘንዶ ሰባት ራሶች አስር ቀንዶች አሉት። አውሬው ሰባት ራሶች አስር ቀንዶች አሉት። ይሄ ማለት አውሬው ቀጥታ ዘውድ በላዩ ላይ የሚጭን ገዢ እንደ ናቡከደነጾር ያለ እንደነ ሰናክሬም ያለ እንደነ ፈርዖን ያለ ሰው ማለት ነው። ስድስት በ protons በ electrons እና በ neutrons ስድስት ስድስት ስድስት ካርቦኖችን የያዘ ማንነት ማለት ነው። ልብ በሉ። አንዳንድ አስተማሪዎች መጽሐፍ ቅዱስን ለማስተማር ራእይንና ዳንኤል ለመተንተን ስትነሱ ባካችሁን ህዝብ አታስቱ። እንደ ተራ ነገር አድርጋችሁ አትመልከቱ። በቃ አንድ አውሬ ማለት አንድ ንጉስ ማለት ነው። የራሱ system፣ የራሱ አገዛዝ፣ የራሱ መንግስት ያለው ሰው ሰብእ ማለት ነው። ሰው ከህዝብ መካከል ብቅ ቃለ ማለት ነው። ሰባት ያካለላቸው የሚገዛቸው አስር ሰባቱ የድሮቹ ናቸው። ልብ ብሉ። ያለፉ ነገስታትን ያመለክትና ዲሲፔት አድርገው በዝተው በመላው ዓለም ያሉትን አስር ሆነው ሌሎቹንም ግዛቶች የሚያካለል ማለት ነው። አንድ አውሬ ማለት ፖለቲከኛ ሆኖ በዓለም ስርዓት የሚገዛ ሃይማኖተኛ ሆኖ የሃይማኖት መሪ ያለው ራእይ 13 ከ11 እስከ 17 ሃይማኖተኛ የሆነ የኢኮኖሚውን system በ660 በ chip የሚገዛ የ social life ኡ በግልሙትና በግልሙትናና በርኩሰት የሚገዛ የራሱ የሆነች ቤተ ሰይጣን ያለችው የራሱ የሆነች ቤተ ሰይጣን ያለችው በሶስት መንገዶች ማለትም በቁጥሩ አንድ፣ በስሙ ሁለት፣ በምልክቶቹ ሶስት የሚገዛ የሚያንበረክክ ማለት ነው። ልብ በሉ ራእይ 13 ከቁጥር 16 ጀምሮ ስትመለከቱ አውሬው ስሙ የስሙ ቁጥር አንድ ምልክቶች አሉት። symbols ወደ 22 አሉ። ከ22ቱ ተጨፍልቆ የሚወጡ ሊኖሩ ይችላሉ። የቱ እንደሚመርጡ አናቅም። ምስል፣ ፎቶ antichrist ኡ በቀጥታ ፎቶው ቤተ ክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ ከእስራኤል ጋር ቃል ኪዳን ካደረገ በኋላ ፎቶ ይወጣል ማለት ነው። 666 አውሬው ማለት ከ18 ስሞች ውስጥ የስሙ ቁጥር 666 የሆነው ወደፊት በራእይ 13 18 መሰረት ህዝብን የሚያንበረክከው ገዢ ፖለቲከኛ፣ ሃይማኖተኛ፣ የህብረተሰብ አካሄድ ያለው የኢኮኖሚውን ዘርፍ የህብረተሰቡን ዘርፍ በቁጥጥሩ ስር የሚገዛ ሰይጣንን የሚያከብር ሰይጣንን ከፍ የሚያደርግ ራሱ የሚከብር በዓለም ሰዎች ዘንድ መከበርን የሚፈልግ አውሬ ማለት እንደሆነ ሐሰተኛ ክርስቶስ ዋነኛ ስሙ ሐሰተኛ ክርስቶስ ነው። የጥፋት ልጅ ነው። የአመት ሰው ነው። ተቃዋሚ ነው። እንቆቅልሽ ፍቺ ነው። ተሳዳቢ ነው። አልታዘዥ ባይ ነው። አውሬ ነው። ኔቸሩ እነኛ ሆነ እንደ አንበሳ ያደርገዋል፣ እንደ ድብ ያደርገዋል፣ እንደ ነብር ይቆርጣጥማል። የተረፈውን በእግሯ ትረግጥ ነበር አይደለም የሚለው ወገኖች። አሁን በእውነት ለጦር መሳሪያ በጀት ብቻ የተመደበው ሀያላን ሀገሮች ለጦር መሳሪያ የመደቧቸውን ብንመለከት በጣም ትገረማላችሁ። አሁን ለዚህ እንግዲህ 666 ቁጥር የዚህ ባለቤት ነው ማለት ነው። አሁን ለምንድን ነው ስለ 666 ቁጥር ማይክሮቺፕ 666 ላይ ለምንድን ነው እሱ መማር ያለብን? ለምንድን ነው ማወቅ ያለብን? እና ይህ ቁጥር ሰዎች በሚገለገሉባቸው እቃዎች ሁሉ ላይ እየወጣ ነው ያለው። በጣም የንብረትነት ጥያቄ አሁን ወደ ሰው ሰውነት ላይ ነው። ይሄ 666 የሚወጣው ሰው ሰውነት ላይ ነው። ሰው ሰውነት ላይ ከመጣ ሰዎችን ለመግዛት ሰዎችን ለመማረክ ነው። ስለዚህ ስለ 666 ቁጥር ሰዎች የግድ የግድ የግድ መማር አለባቸው። ለምንድን ነው መማር ያለባቸው? ይሄ 666 ክፉ ስለሆነ ነው። እዚህ ገማትሪያ የሚባል ጥናት አለ። ወደ 375 በኤቢሲ ትንታኔ ኤቢሲዲኢኤፍጂ ተብሎ 666 ቁጥር የተጻፈበት አለ። በሱ ላይ ሳጠና በጣም በጣም በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው ያየሁት። በጣም የሚገርም ነገር ነው ያየሁት። ለምሳሌ ይሄ gematria የተባለው ቸርች የተባለ ዶክተር ቸርች የተባለ ሰው ነው የጠና ያጠናው። እዛ ውስጥ ስትመለከቱ ወደ አራት መቶ ሰባ አምስት ቃላትና ሀረጎችን ያወጣሁት ሰውየው A ለ A ለ A ስድስት እንሰጣለን። six computer perfect ነው፣ atomic number ነች። ለ A ስድስት እንሰጣለን። ለ B 12 ለ C 18 ለ D 24 እያለን እስከ Z ድረስ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ከነዚህ ውስጥ በእንግሊዝኛው ማለት ነው በእንግሊዝኛ alphabetics ቁጥሮችን ስናወጣቸው የሚሰጡት ቁጥር አለ። ለምሳሌ አሁን ይሄ 666 ለምሳሌ አሁን ኮምፒውተር የሚለውን ወደ ታች እዛ መጽሐፍ ላይ ጽፍ ያለው ኮምፒውተርን የሲ ዋጋ 18 የኦ 90 የኤም 78 ብለን ወደ ታች ስንዘለንዝረው 666 ይመጣል። እንደዚህ የተጻፉ 475 አወጣው ከ65ቱን እተነትንላችኋለሁኝ። በጣም በጣም በጣም በጣም ትገረማላችሁ። ይሄ አውሬ እሱን በሚቀጥለው ጊዜ ለማየት እንሞክራለን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። አጭር ጸሎት እናድርግ። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን 666ን ስለምትገልጥልን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። የዘላለም መንግስት ወራሽ ልጆች ስላደረከን ጌታ ሆይ ተመስገን። አሁንም ሁሉ ለክብርህና ለበረከታችን እንዲሆን ጸለይን። በሞት ሀገር ጥላ ያሉ የወንጌል ብርሃን ያልደረሳቸው ሰዎች የጠላታቸውን የ666ን ባለቤት የሐሰተኛው ክርስቶስን ምንነት ማየት እንዲችሉ እንድትረዳቸው እንጸልያለን። ስለ ሁሉ ክብር በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።